Terve olen toinen versio Noselista. Mun pitää puhua koska Nosrelin huono mikki meni rikki. Mutta tänään puhun toisesta pelistä kuin Meinegrienoff. Tänään puhun CSGOsta. Minun mielestä se on parempi kuin miksi tämä on niin suosittu craft, joten puhun CSGOsta samalla kun pelaan sitä CSGOta backgroundina. PS jos oot globaalit sä tuut vihaamaan mua tän videon jälkeen. Joten nyt mennään. Ilai aloitetaan ideasta. Pelissä on kaksi tiimiä, ja molemmilla on eri säännöt. Aloitetaan terroristipuolella. Terroristien pitää päästä pommialueille ja asettaa pommi ja erikoisjoukkojen pitää suojella pommialueita ja purata pommeja. Aion kertoa ajatukseni pelin aloittelijana. Sen näkee helposti, että olen aloittelija. Näytän vaikka. Mutta piteimmittä puheita mennään asiaan. Ärsyttävä peli liikaa Vitsi vitsi oikeasti tämä peli auttaa kasvamaan ajattelu- ja reaktiokykyjä. Ja kun saa nouskaupin niin tuntuu ihanalta. Mutta huono puoli on se, että tulee väkivaltaiseksi. Ja avaa keissä ja niin menetät kaikki rahat. Mutta anyway kiitos kun katsoit tämän videon. Hei hei hei hei hei hei. Meine Krienhoff, jonta huono